Δεν σε πήγε στην εκκλησία. Πάτα παν. Δεν σε πήραν στη δουλειά. Θα βρει άλλη. Πάτα παν. Νιώθεις μια φούντωση, μια μελαγχολία στην καρδιά. Ξεπέρασέ το. Πάτα παν. Πάτα παν. Δηλαδή πάτησε επάνω. Δηλαδή ξεπέρασέ το. Πάτα παν. Και πέτα. Σαν το Πίτερ Παν.